Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de la veine. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis on va étudier l'anatomie descriptive de la veine cave supérieure, les branches d'origine de la veine cave supérieure, ses rapports, ses branches collatérales, les voies de surveillance, les applications cliniques et voies d'abord, et à la fin une petite conclusion. Pour introduire, la veine cave supérieure est une grosse veine qui naît de la réunion des deux trompes céphaliques droite et gauche. Il draine le sang veineux des régions sud-diaphragmatiques du corps vers l'atrium droit. cave supérieur est situé dans le médiastin antérieur et supérieur. Il naît de la réunion des deux troncs brachiocéphaliques, droit et gauche. L'angle de jonction droit et gauche est situé en avant du tronc artériel brachiocéphalique droit et en arrière de la première articulation chondrocostale en regard de la troisième vertèbre thoracique. Concernant les branches d'origine, le tronc veineux céphalique droit, il naît de la veine jugulaire interne droite et de la veine subclavière droite. Il naît en regard l'extrémité interne de la clavicule droite. Il se dirige presque verticalement en bas et à gauche et il reste à droite de la ligne médiane. Il se termine au regard de la première articulation sternocostale droite Le tronc veineux brachiocéphalique droit répond en avant à l'extrémité sternale de la clavicule, à la partie sternale de la première côte. En arrière, elle répond au tronc artériel brachiocéphalique droit, en rouge. Elle répond aussi au nerf vague, en vert. Elle répond aussi en arrière à l'artère thoracique interne à sa naissance. À droite, elle répond à la plèvre et au poumon droit. Elle répond aussi à droite au nerf phrénique droit. À gauche et vers la ligne médiane, elle répond à la trachée. Et les éléments médians cervicales, notamment la glande thyroïde. Le tronc veineux céphalique gauche, il naît de l'union de la veine jugulaire interne gauche et de la veine subclavière gauche. Il naît en regard de l'extrémité interne de la clavicule gauche. Il a une longueur de 6 cm elle est horizontale en bas et à droite. Elle traverse la ligne médiane pour fusionner avec son homonyme on regarde la première articulation sternocostale droite et la veine cave supérieure. Le tronc brachiocéphalique gauche répond en avant thymus, au manubrium sternal, à l'articulation sternoclaviculaire gauche. En arrière, elle répond au tronc artériel brachiocéphalique droit, à l'artère carotide commune gauche. Elle répond aussi en arrière à l'artère sous-clavière gauche, au nerf phrénique gauche, répond au nerf vague gauche. Aussi en arrière, elle répond à l'artère thoracique interne gauche. Et en bas, elle répond à l'aorte horizontale. La veine cave supérieure naît de la confluence des deux troncs veineux brachiocéphaliques, droit et gauche. Elle est oblique en bas en arrière, elle contourne la partie ascendante de la crosse aortique et se termine à la, à la paroi supérieure de l'atrium droit en regard du troisième cartilage costal et en regard de la sixième vertèbre thoracique. Pour les dimensions, la cave supérieure a une longueur de 6 cm, une largeur de 20 à 25 mm. La portion extra-épicardique de la cave supérieure répond en avant à la chaîne lymphatique médiastinale antérieure, au thymus chez l'enfant, au bord antérieur du poumon droit, au plastron sternocostal derrière lequel cheminent les vaisseaux thoraciques internes, artères et veines thoraciques internes, et à gauche, la veine cave supérieure répond à la partie ascendante du premier segment de la En arrière, de en bas, elle répond à la crosse de la veine azygos oner droit, au nerf vague droit en avant elle répond au manubrium sternal à la première articulation chondro-costale droite en arrière aussi elle répond à la trachée à gauche elle répond au tronc veineux brachiocéphalique droit à droite, elle répond à la plèvre médiastinale et au poumon droit. En bas, elle répond à la crosse de la veine azygos et en haut, elle répond à l'artère et à la veine sous-clavière droite. La portion intra-épicardique elle est plus courte et elle est plus profonde. Le péricarde est traversé par la veine cave supérieure. Le péricarde, elle constitue une gaine asymétrique remontant plus haut sur le flanc gauche de la veine cave supérieure. Dans le sac péricardique, la veine cave supérieure répond en avant à l'auricule droit, à gauche à la première portion de la thoracique. En arrière, elle répond à la veine pulmonaire supérieure droite. Elle répond aussi à l'artère pulmonaire droite. À l'extérieur du sac péricardique, elle répond en avant au deuxième espace intercostal au bord supérieur du troisième cartilage costal. En arrière, elle répond au pédicule pulmonaire droit. Premièrement, l'artère pulmonaire droit et la veine pulmonaire supérieure droite. À droite, elle répond à la plèvre et au poumon droit. Et aussi, elle répond en air phrénique droit Bonjour. Concernant les branches collatérales de la, de la veine cave supérieure, la principale collatérale est la grande veine azygos. La veine azygos il née dans l'espace inframidiastinal en regard de la onzième vertèbre thoracique. Elle naît de la réunion de ces deux racines. La racine externe qui est constante, qui est formée de la fusion de la veine lombaire ascendante droite et de la deuxième veine intercostale. La racine interne, elle est inconstante. Concernant les voies de suppléance, en cas d'obstacle sur le système cave supérieur, trois anastomoses se développent, en fonction du niveau de l'interruption. Premièrement, les anastomoses entre le tronc veineux brachiocéphalique et le système azygos. Les voies de suppléance sont premièrement les veines mammaires internes, deuxièmement les veines mammaires externes et à la fin les veines intercostales supérieure droite et gauche. Puis on a les anastomoses entre le système cave supérieur et système cave inférieur en cas d'obstacle au niveau ou en dessous de l'abouchement de la veine grand azygos. Puis on a les anastomoses transversales en cas d'interruption au niveau de la confluence des troncs veineux brachiocéphaliques. Concernant les applications cliniques, premièrement, on a le syndrome cave supérieur. Le syndrome cave supérieur est dû à l'obstruction de la veine cave supérieure par une thrombose ou bien par une compression extrinsèque. Ici, on a une image montrant une tumeur du poumon ou bien de l'apex du poumon qui comprime la veine cave supérieure. Il va entraîner une hypertension veineuse dans la partie diaphragmatique. Ce syndrome comporte des vertiges, des troubles visuels, un œdème au niveau des paupières, un empattement des creux susclaviculaires, une cyanose du visage avec une turgescence du veine jugulaire. Dans les applications cliniques, on a aussi le cathétérisme de la veine sous-clavière. Ce cathétérisme, il permet d'injecter des traitements aux patients, mais aussi de mesurer la pression veineuse centrale. Les voies d'abord de la veine cave supérieure, premièrement, on la sternotomie médiane totale, c'est une incision verticale médiane de la fourchette sternale jusqu'au l'appendice xiphoïde. L'abord de la totalité de la veine cave supérieure intra-extra-péricardique nécessite l'ouverture du, du péricarde. Ici, on a le péricarde schématisé en vert. Puis on a la thoracotomie postérolatérale. La thoracotomie postérolatérale droite avec section du muscle grand dorsal. Donc voilà le muscle grand dorsal. Donc l'ouverture se fait dans le quatrième espace intercostal qui offre la meilleure exposition de la veine cave supérieure. Puis on a la bitoracotomie qui, associe une thoracotomie antérieure sous-mammaire bilatérale, donc sous les deux rebords costales, et une sternotomie transversale. Il donne une, une très bonne exposition sur les deux troncs veineux et sur le tronc de la veine cave supérieure. En guise de conclusion, la veine cave supérieure est une grosse veine qui ramène le sang veineux de l'étatus diaphragmatique du corps. Elle est située à la partie supérieure du mid antérieur. Elle est formée de la réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche au regard de la troisième vertèbre thoracique. Elle se termine à la paroi supérieure de l'atrium droit. Sa principale collatérale est la veine azygos. En cas d'obstacle sur le système cave, des systèmes d'anastomose se développent en fonction du niveau de l'interruption.